aşka kanun انت شدير بيها ما نخليش نبغيها باقي معاك المارياج فرصه دير هذي فواياج ايوا Zodiac Sans empire, et voyage عايشين ما نخليهاش كونسين لا بغات هي الدين